вертолет И летит вертолет И летит вертолет И летит вертолет Только я не пилот И летит вертолет Только я не пилот И летит вертолет Только я не пилот Только я не пилот